《二代妖精之习生有幸》的主演们，欢迎他们！你来了，郭京飞，黄少峰，刘亦菲，王千。来，咱就随随拍随聊吧。主创们，你先打个招呼吧。来，啊，大家好。等一下再说话。 战场上来了以后，给我们一个误区，就是就是我们，做是我来来谢谢。嗯，大家晚上好。晚上好。大家好，圣诞快乐，新年好，就是说，应该有一些人都眼熟了，是吧？见过你们几次了？了。啊，来，这样，那个看过电影的。 后有感受问题的，咱们就聊一聊，好吧？这个很重要核心的感受，来，那个女孩戴眼镜啊，您慢点那个，我是在上一场的，但我我也我已经。 这这谢谢他一开始飞着那个翅膀特别厉害，后来又变成那个但士龙形飞将，在不叫虎马，不叫鹰，我觉得这个反向的特别好，而且这个影片我看到后来，他又他又结合了一些那种。 谢谢谢谢。继续忽悠他们。哦，好，谢谢啊，加油，好。来，还有哪边？呃，你们，说白色衣服这个女孩，好。我觉得呃，各位主演的呃，整个拍摄过程中最难忘的好，我以为想听我们那个。来啊！我每天都很难忘，因为这个组。 不用卖，我就话剧演员。好嘞，好嘞。 <laughs> 来，大家都都很开心玩玩， <clears throat> 很开心。呃，创作的时候也非常单纯，就是想把戏弄好，弄得稍微有点品质的喜剧，也不要太廉价啊。然后希望我们，但是我们就因为有品质的喜剧呢，我们就担心票房，所以特别希望大家能够多去忽悠忽悠别人好。 <clears throat> 郭老师说的特别官方哈。 <laughs> 开心就是我在这个戏里面充分的跟大家展示了我瘦弱的身材， <laughs> 对，就够了吧？呃，对，够了，够够， <laughs> 好，好，好，必须必须说吧。好， <laughs> 特别好，我失忆了，嗯。 我觉得每天听他们聊天就是件特别开心的事情，感觉有点像茶话会，但是其实是在认真的讨论艺术，所以我学到了特别多，感谢各位老师，来，OK。您是吗？不是我，我突然觉得怎么问到这个问题之后，大家回答都这么官方呢？那我也官方的回答一下吧。对，我们每。好，谢谢这个观众的问题，好吧？来，咱们后面后面那个女孩来倒数第二排，哈。 好，西西，我想请问，这次你演了这个喜剧之后有什么感受？就以后会多接这方面的剧吗？就可能更喜欢喜剧？啊，谢谢。看缘分，看缘分，对缘分，缘分。看缘分，来， <laughs> 这个女生。 演的，他有的时候，如果是那些浮夸的那些肢体动作或者语言，其实看起来很尴尬。那么我觉得你是，呃，有一种跟这个白先主一个很自然的融合感。所以你觉得你身上特质有没有跟白先祖相似的地方？不管他比较天真的，或者是凶悍的，或者可爱的，或者是专情的一面。然后最后两句话，我一定要跟你说，我觉得很感谢肖央导演和这个电影的主，呃，这个主创为我们展现了一个你另一方面的你，因为一直以来你是被外界一些固有的标签所标签化。 好，来谢谢。来这边这个女生。 <laughs> 其实我蓄力在下一步，对，下一步主要讲云菊怎么越狱的。对，然后其实我那个比较惊喜的是，最后我的这个我也没想到导演会给我一个在拍我上车的时候会让我那么去演，那个还是我自己演的时候也挺惊喜的。好，谢谢。那等要看第二部，就这部帮着多多分享跟发酵情况好的话。 咱们就二代妖精再往后，好吧。然后那这样，那个大家有什么感受，也可以多多在自己的微博，包括自己的朋友圈啊、猫眼时光上，包括我们这个电影多多分享。那今天这边可能要告一段落了，好吧？谢谢大家，谢谢大家。最后拍个照，最最后拍个照，来。来，大家不要忘前，要注意秩序和安全啊。来，灯光调整一下，可以比一个这个二，这个不是一也是二啊，很适合这个片子。来。 我们看前方，看前方，来，三二一，好嘞，好，谢谢大家，拜拜。